අද කවදටත් වඩා හෙන සතුටින් නේද සතුටින් කියන සතුට දෝර විසිල් පාරත්දාගෙන අතට දෝර කලා කියලා තියෙන්නේ දැන් අංජෝ යට කියන්ද ඉස්සර වාහනයක් ගන්නවා කියන එක අපිටත් එහෙම හීන තිබුණනේ වාහනයක් ගන්නවා කියන එක හීනයක් හොමරි කරලා කොමරි කරලා දඟල්ලා කරලා ඉතින් කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට තියෙන හීනවලින් එකක්නේ තමන්ගෙම කියලා වාහනයක් ගන්නවා නැන කොහමන් ට්‍රයි කල නිපනි ගහල දඟල්ලා පලනි වාහනේ ගත්තා කියන්නකො මොකක් හෝවේවා ඒකතින් ලොකු නිකං කෙලිම නිකං ජීවිත කාල දෙකපු ලොකම හීනයක් හැබැ වුණාවගේ එකක්නේ වාදන දැන්තියෙන හීන මොකක්ද කියලා දැන්තියෙන හීන මකද දැම්බන් දැන්තියෙන වාහනේ පදිනවා කියන ඊට වැඩි හීනයක් ෆුල්ටෑක් පෙට්‍රල් කරගන්නවා කියනක ආයෙ මුකුත් නැහැ. ෆුල් ටැංක් පෙට්‍රල් එකක් ගහ පෙට්‍රල් ඩීසල් හරි ගහගත්තා කියන්නේ කෙලින්ම නිකන් ආයෙ කැම්පස් කියලා උපාධියක් අරගත්තට පස්සේ අර <laughs> දැනන සතුට දැනන සතුට තියෙන්නේ. ආය මුකුත් නැහැ වාහනේ ගාවට කියලා උඩ පැනලා මෙහෙම ෆොටෝ එකක් ගාලා දාන්න දෙනවා කැම්පස් ගිහිල්ලා අපි ඩිග්‍රී එක ගත්තට පස්සේ අපි අර කැම්පස් එකේ සහ ගහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකක් ගහන්නේ උඩ පැනලා අර අන්න ඒ වගේ නිකන් කෙලින්ම වාහනේ සහ උඩ පැනලා ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න දෙනවා ෆුල් ටැංක් කරගත්තා කියලා